こんにちは、粟田洋介です。絵を描きたいと思っている。たまに聞くセリフです。絵を描こうと思っているけど、書くまでには至らないということでしょうか。まあ、やりたいことがあっても、なかなか難しいこともありますが、絵を描くなんて、絵を描けばいいんだから、結構簡単なことだと思います。だって描き始めたら描いちゃうだけじゃないですか。なので、とりあえず絵を描く準備をしちゃえばいいんじゃないかなと思います。 ということで私は今日キャンバスを用意して絵を描こうと思うんですがまずキャンバスモチベーションが低い時は小さめのもので描くことをおすすめしますなぜなら仕上がりにかかる時間が小さいキャンバスの方が短いからです1枚描いちゃえばもう1枚描こうもう1枚描こうってなるじゃないですかそしてどんどん描いていくこの勢いがモチベーションということだと思いますでは早速描く準備をしていきます じゃあ筆絵の具ですねパレット筆を拭く布とあとはこのバケツですねバケツに水を入れてそれで絵を描かない人なんているんでしょうかで準備は満タンというわけなんですがさて問題なのは何を書いていいのかわからないということですね 絵は描きたいんだけど描きたいものが特にないという場合です私もたまにそういうことがありますそんな時は抽象画を描いてはいかがでしょうかよくわからなければとりあえずキャンバスに色を塗るよく私がやることです抽象画なので面白い形面白いと思う形面白いと思わなくてもいいんですけど形を描いていってでその形の場所の位置とかね縦でも横でもいいんですけど 位置のバランスとかその色の色合いのバランスとかそういうものを考えながら考えていくとかっこいい抽象画ができるんではないかと思います抽象画っていうのはもうめちゃめちゃ色を塗ってババーンってやってるわけではないんですまあやってもそれで楽しければいいんですけどこういうね絶妙なバランスとかねバランス構成ですね 色合いとか形の面白さとかそういうものを楽しみながらちょっと絵を描いていこうと思います これが出来上がった絵ですタイトルは目玉の幕開けです普段私が描いてる作風はちょっと抽象的なこの表現にプラスしてなんか目で見てわかる動物とか人とか植物とかそういうオブジェクトがちょっと入ってその方が私は見ていて面白いのでそういう風にいつも表現してるんですが 今回は抽象画を描くということだったので、そういう見てわかるオブジェクトを入れてはいけないって感じで思っていたので、途中ちょっと難しくなってきて、 <laughs> まあなんとか終わらせたんですけど、最初に言ってた絵を描くモチベーション、絵を描きたいけど、何を描いていいのかわからないみたいな感じの時にルール、そういうなんだろう、抽象画を描かなきゃいけないとか、どういう風に描かなきゃいけないとかって ルールをですね、設定しちゃうと、ちょっと人によってはモチベーションが下がってしまう場合があるかもしれないので、ルール作った方がモチベーションアップする方はそれでいいんですけど、ルールだとか定義だとかに縛られない方が、モチベーションが上がるんであれば、いろんな難しいことは無視した方が楽しく絵が描けるんじゃないかと思います。だいたいアートなんていうのは、定義だとかルールだとかっていうのは